Bale, ba, eh, komentatuko dizuet pizkatzo bat pues, ikasle eta irakasleren ikuspuntutik. Ikasleek ba, komentatu zuten oso, oso ondo, oso pozik, egon ziren, e, iraupena egokia iruditu zitzaien, baina mm, gustatuko litzaik berriro egitea, eh, goza gehiago jakiteko, eta gero, e, irakasle puntutatik, pues, haiek esaten dabe, oso interesgarria izan zela, haientza bai, eta gustatu zitzaileen asko mm, zuek nola e, landu dituzuen eta gero nola azaldu dituzuen emaitzak. E, haientzat oso importantea da eta tresnak oso gokiak iruditu zaizkie. Eta gero beste aldetik e, komentatzea be e, zuek egindako auditoria ba, oso posi gaude e, honekin eta badakigu gauza batzuk hobetu behar ditugula, baina orokorrean eh, nahiko ondo gaudela.